Okay guys Okay hi Assalamualaikum Aku Daniel So welcome to the escape Okay ngam So hari ni Malam ni juga Aku akan buat satu video Sebab because ada orang komen Dekat dalam YouTube aku Dekat video Previous video aku um, Pasal video Aku Ulaskan balik tentang Video Yang Nemi buat About film babi. So aku fikir filem babi ni memang betul-betul dapat sambutan kali ni Memang dapat um, <clears throat> Memang menjadi satu kontroversi yang sangat besar lah uh, Untuk Nambi dan untuk juga Yalah um, Nambi dan kru dia sendiri Tapi yang mendapat satu hentaman yang kuat sangat Aku rasa Nambi lah Sebab because script dia, director dia Okay so hari ni aku nak bercakap pasal uh, pasal behind the scene of film babi Aku aku dah tengok, uh, aku dah tengok, dah dah tengok dah. Tapi bila ada orang komen kat aku tu, aku nak tengok balik. So aku nak rollkan balik dan aku nak fahamkan, aku nak hadamkan dalam-dalam pasal film babi ni. Pembikinan yang sangat rumit, yang sangat gila guys. Mereka mampu menyiapkan all all of movies just in 10 days korang boleh dapat imagine tak benda tu uh, aku minta maaf aku kena terpaksa pegang rambut sekali <clears throat> Diorang mampu menyiapkan satu filem dalam masa 10 hari dengan masalah kekangan dana, kekangan dari segi kewangan uh, ah, Namewee sendiri akui dan ya yeah, mereka mempunyai masalah dengan um, uh, kekurangan kru seperti pengarah fotografi untuk membuat membantu bekerjasama untuk membuat filem ni ada pun mereka meminta bayaran yang tinggi aku sangat kesian lah dengan MB uh, ah, so <clears throat> apa lagi aku yang yang aku tengok dekat dalam filem uh, dia punya TMO ni dia orang punya the making of filem babi ni mereka tidak menggunakan uh, pelakon-pelakon yang hebat dan pelakon-pelakon yang Yelah, pelakon-pelakon yang profesional. Mereka menggunakan main character adalah asalnya pelakon biasa. Maybe aku tak kenal pun dia punya dia punya main character. Asal pun main character tu Hasan tak silap aku. Lebih kurang lah. Uh, kita ada yelah kita ada Indian, kita ada Chinese tu So yelah uh, <clears throat> Dan bila dah masalah kekangan kekangan masa kekangan wang so mereka mereka kena siapkan juga filem tu macam sin siang tetap nak kena buat uh, sin siang tapi orang dah malam orang memerlukan sin tu kena buat juga cepat so orang kena buat malam tu juga menjadikan malam tu menjadikan siang gila tak gila memanglah hollywood boleh buat kan um, uh, luar negara boleh buat tapi orang buat sebab orang ada je masa tapi uh, nem, masalah yang Namway alami ni mereka kekurangan masa kekangan masa sebab uh, masa yang diberikan untuk shoot dekat dekat area maybe sekolah kot dekat situ dalam masa 10 hari so mereka nak kena siapkan dalam masa 10 hari scene yang malam yang malam nak kena buat uh, tapi kena buat siang kan uh, so malam tu contoh orang kena tutup tingkap semua kena halang jangan bagi cahaya luar masuk dan orang guna bilik tu orang set up lighting bagi nampak suasana tu like malam ataupun suasana tu macam siang so memang totally memang susah lah rumit lah untuk hasilkan filem tu sebab Denby dah tahu dah filem ni takkan dibeli oleh ah, um, kerajaan Malaysia sebab ya masalah tu semua aku dah bercakap dekat film yang lepas-lepas aku dah cakap dalam video lepas <clears throat> dan uh, ya yeah. aku faham apa aku faham apa yang Nemi alami sebab kita orang sebagai pembikin filem bebas uh, yang BBNJ budak-budak baru nak up uh, kita rasa sebab aku pernah juga uh, kita orang shoot untuk for kita orang punya filem kita orang nak buat scene Ah, malam nak bagi nampak siang rasanya. Eh, siang nak bagi nampak malam. Ma ah siang eh siang nak bagi nampak malam for film tu. Kita orang terpaksa tutup pintu semua nak nampakkan uh, scene tu malam. So, memang rumit lah. Kita nak menghalang menghalang lighting natural lighting tu masuk dekat dalam kita punya kita punya places untuk untuk untuk untuk shoot kita punya set tu. Rumit dah guys. Kita kita nak kena halang macam-macam. So aku tahu apa yang Nemi alami. Aku memang memang selut lah dengan Nemi. Aku harap Nemi tengok video ni kan. Dia ambil, ambil aku dah kudat. uh, so I think uh, So aku akan bacakan komen-komen Okay macam biasa juga ah. Okay guys aku nak bagi tahu uh, ah, We are almost hit uh, ah, 1000 subscribers uh, InsyaAllah akan dapat jugalah subscribers dalam masa Okay so sekarang dah 859 subscribers um, Aku harap dalam, dapat masa dalam Dapat um, 1000 subscribers Dalam masa yang terdekat lah As soon as possible lah So aku akan bacakan komen dekat video babi. Okay We have 16 comments Aku insyaAllah kau akan baca semua sekali Wait up, ah, wait up, ah, wait up. Ah. Uh, Okay Ada komen yang aku aku pin <coughs> hmm, ah. Okay So aku, aku ada komen yang aku pin uh, Iaitu komen daripada Jong Yon E Do you want to watch the uh, the movie behind the scenes behind the screen Barbie? So dia dah uh, dia dah Ah, letak link kat situ major character major actors will explain his acting in how hardness of the movie is from the movie from this movie you will know why the best actor belong to Muhammad Ali Faikal Muhammad Ali Faikal ni aku rasa yang main character yang kepala botak tu kot aku rasa tu lah sumpah gila aku berharap sangat aku dapat tengok this film so the second comment is from Anne Y E. Uh, you lagi hebat daripada mamak seniman. At least you faham. Thank you bro. So dia komen lagi. Salute bro. Don't worry. You must dare to speak and voice up. Sebenarnya aku um, aku berpihak kepada Nemi. Bagus. Sumpah aku cakap memang totally bagus. Semua benda ni kena tegur. Kalau tak kena lama-lama makin lemak. Faham sendiri lah benda tu. Betul? Ah. So the the third com uh, the the the fourth comment is a G from G and Glen. Sokong. Okay, thank you bro. Kita ada komen lagi. Ah, ini panjang sih ah. From Vesita George. Wu. Saya orang tua pernah jumpa PM pertama hingga kini. Dulu kita ikut kata perkataan aku yang tepat saya dalam konteks pembahasan negara ini. Aku ini digunakan uh, masa dulu iaitu kebanyakan digunakan oleh di Indonesia atau di kampung. Maka sebagai Malaysia kita guna perkataan tepat iaitu saya atau anda bukan kau. Saya kagum dengan keikhlasan kamu sebagai sastria Malaysia yang meningkatkan keharmonian dan perpaduan kalangan pelbagai kaum. Tahniah dan continue apa yang kamu buat di YouTube ni. Bro, thank you so much. Thank you so much. Insya Allah, insya Allah saya akan menggunakan, membahasakan diri saya ni sebagai saya. Insya allah InsyaAllah uh, Saya akan test Saya akan test InsyaAllah So kita lagi daripada Jom Yon Ye Oh dia ada komen sebelum ni Ah, uh, uh, Dia ada komen Kalau ada perhatian Dengan Chinese words uh, Don't scold, don't scold people by the word babi oh, Okay okay This show in the upper right And the end of the trailer can use Google Translate to translate the sentence. The poster actually is really in Malaysia. Okay, he actually want to come back in this January, but many people said if come back, if come back, maybe he will be locked up or if no people treat him, he may die without notice. Many people disagree him to come back Malaysia because Taiwan is safer than Malaysia. Much COVID-19 in Taiwan. I just hope he can be safe. Okay, you're right. okay from Yong, totally um uh, majority ma uh, comment dekat dalam video babi aku ni uh, Chinese aku salute kat Chinese cause korang dia sanggup tengok tengok video aku aku bukan nak merendahkan bangsa Melayu itu, aku respect tiga-tiga kaum sumpah aku respect tiga-tiga kaum so aku akan baca okay kita last daripada Jackson Hu. uh, Social media Malaysia ini kebanyakan old thinker. Again ah, again ah, again ah. <laughs> Aku malas nak ini. Potong-potong serabut. Okay. From Jackson Hu, social media Malaysia ini kebanyakan old thinker Lagipun dikawal oleh kerajaan Kenapa diorang again name we ni? Sebab sudah sampai masa pilihan raya Dia orang nak gunakan hak-hak lagi untuk menutup berkala lagi yang menghalang dia yang mahu melakukan Aku kurang faham tapi insyaallah kau faham kan so guys aku aku berterima kasih dengan korang dalam masa 2 hari 11 jam mampu mencapai 3464 views 16 komen, like sebanyak 161 dislike 7 uh, thank you thank you memang thank you tanpa tanpa haters siapalah kita <laughs> kita adalah seorang budak BBNU. So guys, I think sampai sini je video sebab because dah 11 minutes kan. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share our videos. Share dekat Facebook, share dekat IG, share kat mana-mana je, kat group WhatsApp ke kat mana-mana pun. Aku nak korang share dekat Facebook boleh banyak biar kena kecam. Biar lebih banyak views aku. aku tak lah. <laughs> So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. So guys, escape in the house. Peace. Assalamualaikum.